si voleu tenim 5-10 minutets perquè no ens volem allargar molt, que hi ha una conferència i després hi ha una taula, però si entre el públic hi ha alguna pregunta específica, mira, tenim aquí una pregunta, <laughs> doncs passo el micro i fem un parell de preguntes, d'acord? Bé, sóc Joan Roca del Museu d'Història de Barcelona i només m'agradaria dir que tot el resum que s'acaba de fer ara abans de, del taller, al qual no he pogut assistir a part de que ja estava ple, no? que bé, a disposició de tothom, que totes les línies que s'acaben d'esmentar són de llarga tradició de treball intens des del Museu d'Història de Barcelona, en el sentit que la memòria i la història de les majories és la que doncs, cal tenir en compte, i no només la de les elites, a l'hora de construir una visió de la ciutat, que efectivament Barcelona compta bueno, eh, les barraques del Turó de la Rovira del Carmel és el primer cas en què la legitimitat i la dignitat del que és, diguem-ne, mostrar a tothom el que va ser la contribució decisiva d'una part dels ciutadans de Barcelona a la seva riquesa, que van ser els barraquistes, està a disposició de tothom, que això n'hem parlat en moltes ciutats del món, és la primera vegada que tenim que un espai diguem-ne, del barraquisme és mostrat com a gran patrimoni de la ciutat amb tota justícia i que a més a més queda bastant explicat i situant com en tot el món del segle XX el barraquisme ha estat clau, eh? des de París i Nova York a finals del XIX fins avui en dia, que això és molt important i que doncs, tothom que hi, hi treballi, etc que sàpiga doncs, que mm, a disposar que tota la trajectòria dels barris i les perifèries, per exemple, doncs en el cas d'Olivertés hem mirat de recollir-la, que el cas del patrimoni de les majories, el patrimoni obrer, el patrimoni industrial, en el cas de l'Eix Pere IV ara mateix, d'aquí prop, el mes que ve, doncs hi ha unes jornades al, al respecte, que tota la qüestió de les dones, aquí mateix a Fabra i Coats, i i en tots els sentits, perquè les van passar bastant canutes, doncs no per res en deien cap Mamella, doncs hi ha tota la trajectòria d'història oral i d'història dels arxius a disposició i que, mm, per acabar, només dir que totes aquestes línies de memòria arrelades en tots els diferents territoris i projectades com una història valuosa per les persones que ho viuen de prop, però també per d'altres que no ho han viscut, que ho teniu doncs, a, a disposició en la mesura que sapiguem i puguem i que per tant doncs, eh, és moltes vegades a partir de trobades com aquestes que doncs, han sorgit oportunitats de treball conjunt que ja hi ha algunes entitats per aquí doncs, amb les quals doncs, treballem conjuntament i només era per dir que segurament doncs, és possible, des d'una institució, en aquest cas el MUBA, Museu de la Ciutat i tot un seguit d'entitats, de trobar maneres de, fins i tot allò, canviar punts de vista, Vegis, per exemple, en la història del cooperativisme, que vam treure ara fa poc una guia, hi ha tot un seguit de guies fetes, on tot el que és la capacitat de resistència d'una ciutat sota una guerra va ser la ciutadania la que es va protegir de les bombes. Eh? Doncs que, bueno, són línies de treball que són vives i només era per dir doncs, que tothom que hi tingui interès i tal, amb una sabata i una espardanya, perquè som quatre gats, que siguem institució pública no vol dir que tinguem gaire quartos, no en tenim, però que disposar i ja ho sabeu. La pàgina web, en fi, no n'estem gaire orgullosos, però alguna informació hi ha. Vale? Gràcies. Després d'aquest comentari que ha sigut mitja presentació també, uh, hi ha alguna pregunta més uh, que vulgueu llançar a les persones que estan a l'escenari o canviem ja i anem a, a la conferència següent? Ah, el Francisco vol mig respondre, mig comentar. Sí, no, volia, volia afegir que en el taller precisament s'ha comentat el cas del MUVA, d'aquestes iniciatives en territoris fora del que és la seu del, del museu i s'ha valorat molt positivament aquesta distribució de la, de la institució i, i s'ha pens, pensat que era com un bon model per aplicar a d'altres institucions. Evidentment, eh, completament d'acord amb, amb, la, amb, amb la participació, el comentari que ha fet el Joan Roca, eh, que faig, òbviament, extensiu també, el que passa que no hi ha representants, però ja ho dic jo com representant del sector, a la feina que s'ha fet és dels arxius de districte i del sistema municipal d'arxius, tot i com ja he insistit, malgrat les mancances contínues. En aquest sentit, però, ara que es torna a recuperar la qüestió de la memòria històrica, deixeu-me reivindicar que dins d'aquests eh, projectes de memòria històrica que tiraran davant el comissionat, si us plau, que hi hagi també projectes des del punt de vista arxivístic, com dèiem, per tenir en compte tots aquests arxius independents i comunitaris que s'han de mapejar, que s'han de censar i que s'han de treballar per conservar primer els documents, però perquè la comunitat conservi els arxius, és a dir, que no es passi a l'administració, sinó que ells, ells mateixos els conservin. Uh, ara estem tirant endavant un treball fi de màster des de l'Escola Superior d'Arxivística precisament que anirà sobre això, sobre el cens dels arxius independents comunitaris a, a Barcelona. Però, òbviament, és, és, un, és un projecte que transcendeix i que hauria d'entomar la, la institució, per començar, per dotar-la de tot aquest potencial que té. I, òbviament, eh, l'Associació d'Arxivers i, i i el sistema d'arxius, suposo, que estan absolutament disponibles a qualsevol intercanvi, com deia, estem oberts a, a donar la nostra expertesa, a comentar-la i, i a, i a potenciar-la entre tots. Vale, pues, uh, moltes gràcies eh, als participants. Un aplaudiment per ells, sisplau. Vale.